Me llamo Jackie Mayor. Nací en engrandecí en Salónico, que era de siempre una ciudad con una grande población judía. Era un centro cultural judío que lo llamaban madre de Israel, y Jerusalén de los Balcanes. La gran parte de las obras culturales eran escritas en una lengua que fue característica de los judíos de todos los países del Mediterráneo del Este, que era el judeo español. Esta lengua era un español mezclado con palabras turcas, griegas y hebreas. Durante la Shoah, la gran parte de la comunidad judía de Salónico desaparecieron en los campos de concentramiento de Polonia. En juntos con ellos desapareció sus culturas, que usaba su propia lengua. Los que nacimos después de la guerra pudimos empezar el judeo español de los parientes en casa, Pero las próximas generaciones no tienen esta posibilidad. Por fortuna, hay gente que se interesa a empezar esta lengua. Esperamos que estos estudiantes de hoy van a diventar los ambasadores del judío español en el futuro.